नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ मैं बताऊँ अच्छा सी ने एक male constable commando wing group C के हैं और नए फॉर्म निकाले हैं तो दोस्तों इनके लिए क्या क्या फीस है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये सभी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है वो नौ जून को आउट हो गया था और इनकी स्टार्टिंग डेट है वो चौदह जून से स्टार्ट हो चुकी है इसलिए दोस्तों इसमें भाई ने अपना फॉर्म फिलअप करवाना है और जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप करवा लिए क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है वो है उनतीस जून तो इससे पहले अपनी फॉर्म है वो फिलअप करवा लें दोस्तों इसकी जो फीस काटने की जो लास्ट डेट है वो पाँच जुलाई दी गई है और एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट की जो डेट है वो अभी अवेलेबल दिखा रहा है वो भी जल्दी ही साइट पे डाल दी जाएगी दोस्तों चलते हैं अब फीस पे इसके लिए दोस्तों आपको जो जर्नल की फीस है वो सौ रुपये दिखाई गई है और E W S B C male की फीस है वो ट्वेंटी फाइव रुपी दिखाई गई है और जो भी ई एस एम हरियाणा के जो एक्सिबिशमैन है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है और दोस्तों ये फीस है ये online debit card credit card या नेट बैंकिंग के द्वारा ली जाएगी इसके लिए दोस्तों टोटल है वो 520 पोस्ट दी गई है और पोस्ट नेम ये देख लीजिए दोस्तों male constable commando wing group C के लिए है दोस्तों ये जो सभी पोस्ट है ये मेल कांस्टेबल के लिए है और इनके लिए क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ पास दी गई है और जो एज लिमिट है ना वो दोस्तों एटीन से 21 यानी कि अठारह से इक्कीस साल के ही स्टूडेंट हैं वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और दोस्तों जो एज है ना ये एक जून के अनुसार होनी चाहिए फिजिकल एजिबिलिटी देखी दोस्तों इसके लिए क्या दी गई है इसके लिए दोस्तों जो हाइट है ना वो 175 सेंटीमीटर मांगी गई है 83 से 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाई जंप है वो मोर देन 137 137 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए इन यूपीएस यानी कि आप दंड बैठक जो होती है वो मिनिमम आठ कम से कम आठ होनी चाहिए और जो रेस दी गई है वो टू किलोमीटर दी गई है दोस्तों साढ़े सात मिनट में तो ये दोस्तों ये थी इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी ये दोस्तों आगे चलते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल दी गई है दोस्तों इसमें जनरल कैटेगरी की है वो दो सौ चौबीस पोस्ट है अस्सी कैटेगरी की एक सौ छियार है और बी सी कैटेगरी की एटी थ्री है बी सी की कैटेगरी की सत्तावन है ई डब्ल्यू एस की बावन है जो टोटल पोस्ट है पाँच सौ बीस दिखाई गई है दोस्तों दोस्तों इनका रजिस्ट्रेशन है वो वो शुरू हो गया तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरवाएं जो भाई मेरे चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको आने वाली हर जॉब की डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलती रहे आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आज के लिए इतना ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये जो आप घर बैठे भी अपना ये फॉर्म कैसे फिलअप करें आज के लिए इतना ही धन्यवाद दोस्तों